妈妈，我想养猫咪。不行哦，家里只能有一个不干活的。那能不能不要爸爸？ 其实我在想你，如果半夜被手机吵醒，啊，那是因为我关心。常常想你说的话是不是？岛屿化作小星星，海洋里放光明。 闪不闪烁都是你今天给我的消息，星空化作绵羊群，钻进羊肠小径，告诉我不安的心，全部。都。 One two three，喜欢看你轻轻皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧。坐好，好，我数到三哦，一，二。 猪，你看， <gasps> 兄弟。 你看这是你的吗？啊，来了来了。OK，我奶奶泡 就代替所有的，让音乐代替话语，声此时无声。One two three，go。是心动。